تخيل صورة اسم الجلالة قدامه دائما من غير غفلة ولا نسيان فأينما يضع عينه يكون الجلالة قدامه مكتوبة بقلم الخيال في تخيله بها غير أنه أشرفوا بأن كتاب لأن كتابة ذلك يكون ميدان النور الذي كان لونه كلون الذهب الخالص الخالق من البشارة وربما يكون الكتابة أيضا لونه كلون الفضة النقية الصافية عن الكدورة والوسخ هكذا دائما في جميع أحواله وتقلبات أموره بحيث أنه لو غمض عينا لكان يراها بعين تخيلات مكتوبة بقلم التصور بين عينيه رقم ذلك Sebelum ini kita bicara tentang uh, zikir di masa permulaan suluk dan nanti suluk ini terbiak ya. ada beberapa istilah yang kita belum wujud dan itu yaitu ma'iyatullah dan ilhafatullah bersama Allah dan juga eh, merasa dilingkup oleh Allah perasaan ini timbul 这么简单。 berguna dan di sini tertarik kepada Allah. Demikian itu bahwasanya sebagian masyaikh mereka mewajibkan kepada sebagian muridnya setelah mentalkinkan zikir la ilaha illallah mewajibkan untuk menghayalkan gambar nama al Arja yaitu Allah di depannya senantiasa tanpa lalai dan lupa selalu dalam pikirannya terbayang lafaz Allah di mana saja mata dia meletakkan maka lafaz atau nama jalalah itu berada di depan Lapan jalan itu tertulis dengan pena khayal Bintahayulihi biha di dalam khayalannya Namun para masa sufi itu mensyaratkan bahwa tulisan nama Allah itu ditulis dengan tinta yang eh, tinta cahaya. Warnanya seperti warna emas yang murni, ya, ya bersih dari kotor. Boleh juga tulisannya warna perak yang benih, bersih dari kotoran. Hakata daiman demikianlah senantiasa Bijami akhwalihi di dalam berbagai keadaannya Wattakal kubat di umurihi dan di dalam eh, putaran urusan hidupnya itu terus menghayalkan lafaz atau isim al-jalalah itu ya Allah Dimana kalau dia menjamkan matanya pun Maka dia melihat Tulisan lapat Allah itu Di mata khayal Tertulis dengan pena Di kalam tasawur bayar aini Dengan pena Bayang artinya khayal Atau gambaran di depan kedua mata. Artinya begini, e, sebagian masyarakat setelah ditalkin zikir, maka mereka menyuruh muridnya untuk menghadirkan, menghayalkan lapat al-jalal. Kalau ditulis dengan tinta emas, merah kalau itu cinta merah seperti ini lapa kalau itu putih ini nggak merah pasti ada putih terang maksudnya maksudnya merah itu terang hitam ada ya, tulisan Allah dengan background hitam si guru meletakkan tulisan ini di depan semua muridnya memandang kepada Allah ya coba lapan Allah ini tulisan ini tulisannya tak boleh ganti-ganti karena akan mengganggu e, berkhayal lapan Allah dan cari lapan Allah yang bukan tulisan yang cantik-cantik itu itu mengganggu yang tulisan yang sederhana seperti tulisan di Eh, hari-hari jadi hari-hari eh, mereka memandang ya sudah mulai hilang memandang kaki sehingga bayangkan lapar Allah itu terus hadir di pikirannya sehingga ketika hatinya ingin mengingat Allah maka mudah yang mengingat namanya mesti melihat yang punya nama. Dan kedua ya akan ini menimbulkan ini kita ingat bukan bukan pikiran bukan kita ingat bukan ingat itu seperti kasih mengingat kasih ingat itu rindu ingat itu cinta ingat itu harap ingat takut timbulnya dari cinta bukan dari pikiran nah, kalau tidak timbul cinta harus sering dimakan sejuta benda, sejuta orang, sejuta masalah karena hatinya sudah tunggal kepada asal segala sesuatu yang dipikirkan maka hati tak jadi beban sehingga pikiran boleh mampu berjuta-juta pikiran karena dia tahu hatinya bahwa itu adalah dari yang esa, dari yang tunggal, dari yang Allah. Karena kita memandang bahwa dia masuk. sejuta kira, sujudnya masuk hati Lama-lama fisik kita pun tak mampu memikulnya. kalau tak mampu maka jadilah darah tinggi, jadilah uh, diabetes. jadilah apa? Gastro karena kamu tak serah kepada yang membebankannya yaitu Allah. Kamu nak pikul sendiri. Memang kita tak ada kemampuan tanpa Allah. Maka jika nantinya tauhid tak berhenti berpikir satu saat pun terus berpikir tapi tak merusak maka untuk membuang semua kesan di dalam hati dari segala apa yang dia lihat, dia dengar, dia pikir, tak ada yang dapat membuang itu kecuali lafaz Allah. Tak ada yang boleh membuang kecuali lafaz Allah. Lafaz Allahnya diumpamakan seperti ular Nabi Musa memakan ular-ular penyihir-penyihir yang -penyihir. tidak aman. আল্লাহ kepada yang lain. Kita zikir, zikir itu ingat. Kita itu tak ingat kepada Allah, tak ingat lagi. Jadi kita berzikir 100, 200, 1000 itu nak buang selain Allah. Itu kaidah di dalam tarikat. Zikir kaidah untuk buang masmumat ya. Untuk membuang kadurat untuk buang kotor, untuk buang sifat tercela, untuk buang sampah-sampah, kesan-kesan dari pikir macam-macam, tengok macam-macam, dengar macam-macam yang menghalang seperti awan menghalang matahari gelap matahari nur ma'rifat Allah Jika untuk itu jadi jangan jangan kita mengaku saya berarti kita kecuali mereka para arifin aulia lidahnya pun kalla lisanuhu katanya lidahnya pun sudah karena ingatan yang timbul dari makrifat cahaya itu cahaya lebih cepat dari suara kita belum oh, ingat sudah naik kita sudah Allah berpikiran tertinggal kebingungan. Mungkin sudah dapat seribu Allah Allah masih ya. Maka niatkan zikir itu untuk membersihkan sampai berubah makan oleh mereka. lapan Allah ini tak ada zikir lain kecuali lapan Allah yang boleh membuang sampah di dalam jiwa kita tak ada. Itu khibrah mereka nggak tahu dalilnya. Kalau tanya dalilnya, tanya mereka yang punya khibrah awliya. Dalilnya ada, tapi ya. hanya mereka yang boleh. Jadi jika kita mengaji kemudian di situ ada perintah zikir, terus kita zikir, lalu kita merasa zikir, ya sudah selesai sampai di situ sampai dia merasa ilmunya banyak, amalnya banyak, disebut ustaz, tuan guru, syekh, sudah sampai di situ. Ya. Berhenti pula sudah tak mengaji, karena sudah disebut tuan guru. Lagi pengajinya lepasan Timur Tengah misalnya, lepasan Mesir, lepasan Syria, lepasan Jordan, lepasan. Tidak ya, ramai murid, sudah selesai. tak terdapat ilmu yang dia amal yang dia baca yang dia mengaji yang dia paham yang dia baca kitab puluh-puluh kitab amal pun mudah, bilangannya banyak Dan nah, lain rohani lain ternyata jika tidak diniatkan ibadah itu untuk takarub tarakki dan anjuran Imam Al-Ghazali seorang ulama yang telah menjadi mujtahid mutlak kita baru mengaji lepasan bibi ke master ke dok, dokter ke PhD lepasan Mesir ke lepasan Jordan ke lepasan Suriah ke tak sama dengan Imam Al-Ghazali Imam Syarani setinggi mujtahid mutlak dia kemudian mengamalkan zikir membersihkan sampah-sampah bekas sombong ilmu sombong amal ya. kalau memang tak ada dosa yang lain lah kalau ada dosa yang lain lagi terus dosa riba ya. dosa suudzon dosa takabur lagi zikirlah dalam durjana Orang baru masuk tarekat, baru mengamalkan zikir setahun dua dan terus ada halusinasi, ada apa? Ada e, penyakit jiwa, bukan gila. Dia zikir dia mendengar dia berzikir zikir, ya, batu berzikir Kenapa jadi dengar yang lain berpikir? Ya. Itu penyakit. Yang dikira itu Allah kepada dirinya. <clears throat> Kalaupun dia mendengar itu betul mendengar, tak ada kaitannya dengan dia wali atau bukan wali. Tak ada kaitannya. Apakah dia men <clears throat> apa usul atau tak ada kaitannya. Lalu kenapa pula dia cerita nafsu lebih kuat Bahkan dia merasa, oh, kalau saya ini mungkin udah lain lah. Nah, ini kalau udah lain ini memang lain lah. Iya. Punya kelainan gila lah namanya. kelainan. Tanda, jadikan zikir itu ya, sabun pembersih pembasuh kotor di dalam jiwa itu. Jika nafsu nak cakap, kamu udah harus tengah wali nih ya. Kalau setengah sudah jadi ya. Bukan ke eh, apa 15 hari bulan kan setengah itu bulan sempurna jadi kalau sudah setengah itu dia sudah jadi. Jadi gila. Oh. Itu latul jalan. Karena kalau sudah punya zikir yang ingat, nggak ada suaranya. Katanya wali zikirnya mulutnya cakap uh, seperti uh, uh, tempat uh, eh, ayam kotoran ayam keluar begitu itu bukan murid itu murid mereka ingat kepada Allah itu sejalan dengan pikirannya bahkan dikatakan fikir lebih tinggi daripada fikir fikirnya zikirnya itu sudah selari dengan pikir zikir kalau ya malah jadi lambat itu murid tidaklah hatta seorang mursyid misalnya dia tunjukkan di tangannya selalu tasbih itu hanya tarbiyah lil murid Zikir nggak perlu dihitung, beda. Kecuali ajri dia. Ada seorang Robi saja ciptakan terus satu kesekitaran yang zikir. Murid pula ambil tas letak sini zikir pun Salah. Sarannya bukan dari si, si itu lihat si muhib itu. katanya dia melihat dalam jiwa kita. Ingat, rindu, yakin, ini yang memimpin hidupnya. Itulah Allah. Sehingga dia melihat yang dulu dia sedih, dia putus asa, malah dia lebih tinggi daripada musibah itu. Ini ajaib. Jangan bicara benda lain. Ya, hidup yang realistik. Tak ada benda lain. Jadi hidup seperti dalam khayal. Dia jalan sendiri pun jalan sendiri, tak ada orang pun rasanya ya, seperti dia berada di atas pentas seorang artis yang dipandang oleh ya, atau berada di sinar ustolok apa sebenarnya. Tidak ada itu penyakit gila keagungan diri dan itu hijab yang besar bagi seorang murid bagi seorang yang besar. saya sering bilang tak ada apa-apa dan jangan ada apa-apa jika ada apa-apa buang tinggalkan sehingga kita merasa bahwa semuanya Allah yang buat kita tak ada apa-apa karena itu mana kenapa jadi ada apa-apa malah dibesarkan apa-apanya itu Nah karena hanya membangun dia dia sendiri yang meletak hijab. Karena zikir untuk membuat semuanya. Rasulullah. Sehingga dikatakan oleh Imam al tusi dia hidup katanya bila nafsin tanpa nafsu itu rumah bukan rumah artinya bahasa terbiahnya pendidikannya begitu dia hidup dengan Allah maksudnya itu manfaat di pemandang dapat Allah wa ya'rifu al-'alimu syaghilul masghul ويعرف العارف الشاغل المشغول المذكور بصدق اليقين وصحة المعرفة أيضا أن رسم الاسم صورة الاسم والاسم معنى الرسم والاسم عين المسمى Seorang arif yang sibuk dengan yang disibukinya dan yang diingatnya Dia mengetahui dengan seyakin-yakinnya dan makrifat yang benar bahwa gambar nama Allah itu adalah eh, lukisan nama itu adalah gambar nama dan nama nama itu makna gambar dan nama adalah yang punya nama Ainul Musamma diri si punya nama Allah Tak ada zikir yang lebih cepat untuk terus mengingat Allah kecuali menyebut namanya. Bahkan dalam zikir masalah di lapan Allah Zikir yang paling cepat menutup hijab Bahwa sebetulnya roh itu sudah mengenal pengingat, sudah mengingat Allah Tapi terhijab-hijab-hijab-hijab ketika diketuk dengan zikir Allah Maka hijab-hijab ini ya keras-keras batu pun dia akan hancur bila sudah ingat ruhnya kita tak ada sedikit upaya pun untuk ingat ingat mengalir muncul dari jiwa seperti cahaya begitu saja seperti seorang kekasih mengingat kekasihnya, siapa yang boleh menghalang? Dia sudah berpikir bagaimana nak menjumpainya karena ingat begitu apa kuat. Kalau esok pagi dia nak jumpa pun dia menunggu malam itu rasanya dua tahun. Kalau ada kendaraan tengah malam pun dia di hari ini agar besok kami sudah ada sudah di sana, bukan besok pagi baru ketolak. Bisa mereka bernyanyi Ya Nusaimat, Ya Nusaimat al fuzani Balibi Salma Salami Takbiriha An-Gharami haitsu anha as-sabru fani. Wahai angin Madinah sampaikan salamku kepada Salma dan katakan kepadanya aku mabok dengan aku mabok mencintainya dan tak tahan lagi tak sabar lagi menahan rindu untuk berjumpa itu lantunan dari seorang sufi mengingat Allah melalui surah Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Mereka jika ingat Nabi Muhammad ingat Allah sebagaimana Al-Qur'an mengatakan wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Dengan surah yang indah yang Allah jelmakan, yang Allah ciptakan, yang Allah lahirkan hanya pada Rasulullah SAW yang sempurna. Mereka itu jika punya eh, itu, jika punya sifat-sifat rohani itu, ya, mengingat Nabi itu mengingat dirinya karena akhlak ya, yang ada pada dia akhlak yang dimiliki oleh Nabi secara sempurna. yang mereka memberi alasan Kenapa para sufi itu begitu kan, begitu sensitif perasaannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin Nabi yang mengatakan bahwa nanti ada orang yang tidak pernah melihat, tetapi dia mencintai. Mereka yang bukan pewaris akhlak zikir dalam tarikat itu ya litarqi litazkiyah kalau bahasa yang syar'inya yang umumnya litaqarrub untuk Kama anna rasma dalilul isim Tulisan namanya itu Itu indikasi nama Tulisan nama itu untuk untuk namanya dan nama dalil musamma dan nama itu adalah dalil petunjuk kepada si pemilik namanya untuk pergi ke mengingat seseorang yang sebut namanya lihat tulisannya tengok orang yang kalau cinta dia pasti menulis nama kekasih di mana-mana dibuka almari ada tulisan Laila cermin pun ditulis dengan hot yang satu, la ilaha nah, di gitu. box pun ada gambar la kalau dia buat tato pun la semua la itu warta amal ya, Dan renungilah Tasib Allah ta'ala Maka engkau akan benar Sarahnya Summa yakshifu sayikh al-asrar Allati min ajriha kutibat hadihir risalah Wa yarjuhu biha an yabtahallahu qalba sani ila Allah تعالى هو سره للاستشراف لهذه الاسرار والانوار والفتوح Pada bagian ini Syekh Yusuf menyingkap satu rahasia. Rahasia inilah tujuan dia menulis risalah ini. Dia berharap dengan <clears throat> risalah ini Allah dapat membukakan hati si untuk menyongsong menyambut asrar ini, anwar ini kan sirrul asrar yang dalam kitab ini dan butuh ini. Walidzalika naral murabbin al kumal yang muridihim bi dzikri la ilahi illallah fi amrihim. Maka kita melihat para murabbi yang sempurna itu memerintahkan muridnya zikirlah la ilaha pada permulaan mereka. Kita idza nabi wal isbat fi kalau sudah mantap Ya, nabi isbat di dalam hatinya jadi zikir la ilaha illallah itu bukan saja bacaan tetapi me, apa mentarsih apa mentarsih itu me, memperkokoh ideologi seseorang yaitu dengan istilah nabi isbat nabi isbat meniadakan selain Allah dan menetapkan Allah. Peniadaan ini bukan menganggap ada selain Allah akan tetapi ya, e, ketiadaan nur itu menghijabi makrifat kita bahwa sebenarnya tidak ada selain Allah dan ini yang membuat kita terhijab sehingga kita beriman kepada selain Allah. Ini dinamika. Jadi orang disuruh baca la ilah banyak-banyak kita banyak sangat yang dinamika. La ilah illallah. La ilah illallah. La ilah. Setiap kali ilah dia sendiri menghancurkan apa yang dia tuhankan itu di dalam jiwanya harta, tahta, perkota, ya. senjata, wanita, terus tata, tata, tata, tata yang lain. La ilah, hawa nafsu, illallah, la ilah, illallah, la ilah, illallah, la ilah, illallah. Bukan kebayangan bilangan, Allah. Tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, dihayati nafi isbat nafi isbat nafi isbat hijab itu nafsu itu yang membuat maka dikatakan eh, nafsu itu umpama cermin yang berdiri di depan kita sehingga kita melihat bahwa kita ada maka ganti dengan cermin rohani ternyata bahwa kita adalah dia anak anta anak buah apabila sudah selesai ini naqaduhum ila dzikril ismil mufrad Allah baru dibawa yang muridnya pindah untuk mengingat Allah وأوصوهم بملازمته واستقاموا عليه Diwasiatkan untuk mulazamah dan istiqomah di Zikir istimewa ini Wa mujahadatin nafs ala tahammul mararatih Bahkan dia mesti melawan nafsu untuk menanggung kepahitannya dan untuk menghadirkan kita sekedar mengingat lapan tulisan Allah ini dengan sadar niat agar lapan Allah ini terus ya, artinya eh, disebutnya nasba ainai berada di depan mata kita ya, untuk terus bisa membasuh membersihkan semua kotoran-kotoran ini ini ada marara ada eh, apa, eh, ada kepedihan, kepahitan yang akan kita alami. Berat. Meninggalkan kekasih itu berat. Orang dipaksa lupakan dia. Ketika nafsu itu kekasihnya, untuk kemudian dia bersihkan tidak semudah dia diumpamakan orang punya kasih lalu orang tuanya menyuruh lupakan dan cintai calon suaminya yang baru calon istrinya yang baru misalnya dia harus tanggung kepahitan itu Kita ini ibadah baca Quran, baca zikir, merasa lezat, merasa seronok, itu nafsu. Nah, buang itu susah. Bahkan ada ketika orang tidak ada perasaan itu, dia merasa bahwa ini salah. Dan tidak sedikit orang begitu masuk tarekat, dia baca zikir ya Allah dan ya Allah. Allah dulu nafsu ya istilahnya nafsunya taswish taswish itu apa ya kalau eh, sesuatu yang lekat kemudian nak kita nak kita pisahkan dengan caranya dengan api maka ketika kita kita apa, kita eh, kita Eh, sholat dengan api terus copot kan setelah copot dipasang lagi tak kan? tak nah maka itu seperti ada rasa tak sedap lah di dalam hati ketika orang masuk tarekat dan zikir zikir zikir zikir yang biasa dia baca Quran seronok tahajud seronok zikir setelah sholat kemudian kehilangan rasa lezat itu dia mencari jadi bukan bukan Allah yang dia dengar rasa lezat itu dia merasa sudah itu yang dia dapat yang dia tuju itu nafsu punya permainan siapa memberitahu mereka mungkin jadi ulama pula dia itu jika tidak punya murabbi Coba tengok ada orang dia punya ilmu, masya Allah, dia punya amal, masya Allah. Ya, dan memakai baju ulama, mungkin tuan guru besar pula, dan nampak lembut halus tapi ketika ada sesuatu yang menghina dia dia berubah menjadi garam dan iblis mana kelembutan ilmu amal yang dengan baju dengan imamah besar jubah ya. Begitu terusik sedikit berubah jadi Dracula. Apa sebabnya? Tak ada Allah di dalam jiwanya. Kita tak payah cari contohnya tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pergi ke Sidratul Muntaha, dihina, tak ada apa-apa. Kita malah jawab, kamu tidak tahu saya. Saya ulama Nusantara. Ya, internasional. Apa bedanya dengan bisnismen atau mafia? Jiwanya cukup ya hubbul jidal menunjukkan bahwa jiwanya tidak ada Allah selesai yang menyakitkan ya mungkin orang yang beritahu ini dia tak paham yang dia kata itu adalah ahli sufi yang ahli karomah saya berpikir kenapa sebelum saya masuk ke tarekat itu benda saya tahu semua jadi macam mana itu jadi wali berarti saya sudah di atas wali kalau gitu karena saya sudah tamat bahkan sudah saya buang ilmu alif itu yang membuat saya wah, bersyukur kepada Allah ya sesat dulu baru jadi dosa itu betul hikmah jika kita nak taubat kan. salah itu hikmat ada salah secara hakikat dan Allah ampunkan Seorang mursyid hanya menyibukkan muridnya dengan Allah bas. Jadi ada murid mengadu kepada gurunya Tuan guru saya setelah ambil zikir Tuan guru hanya satu bulan kemudian saya jadi zikir saya dengar semua angin kokok semua berzikir kambing kerbau semua. Oh, kau ini memang luar biasa kan? Pula gurunya yang menjustifikasi tipuan nafsu memang kau sudah sampai lah apa kau ada keturunan ah pula cari keturunan lah. padahal dihikam diulang-ulang oleh Imam Ibn Atta'ilah dari saya sejak masuk tarekat tasawuf dan tasawuf bincang begitu hilang semua khayalan ya. khayalan itu hilang sampai dulu ada ilmu mendengar suara hati orang jadi kalau ada perempuan duduk di sana terus saya baca Saya mendengar apa yang dia katakan di hati. Kalau bukan jin itu siapa yang cakap? Saya merasa itu Tuhan karena saya wali. Alhamdulillah min dari iblis. Begitu keluar, perempuan itu saya tanya, kenapa kamu cakap? Kamu cakap kamu suka dengan saya tadi di dalam hati Buat itu. walau tak pernah sibuk dengan selain Allah. Zikir itu zikir Allah, kenapa ada zikir yang lain? Ingat itu ingat Allah. Kurkuru ya. di azkurkum. Itu percintaan. Ingatlah kepada aku, aku akan ingat kepada Allah. Adakah yang lain selain Allah? Itu sebab jika diganti untuk ingat yang lain Yang dia tak minta Allah bagi Itu pun dia tak pernah tak. Pahala pun dia tak pernah Aku ingin kau Itu makin besar pahalanya Itulah orang dewasa Tengok ada seorang pekerja Ketika nak digaji oleh tuannya Tak Tuhan saya tak perlu gaji pun simpan saja Simpan Tapi bulan lagi Ambillah saya tak perlu pun cukup Saya bagi makan, bagi minum Tak ada ketuaan saya ya, Tuhan telah memenuhi semuanya sehingga Keperluan saya Yang tak ada Simpanlah Tuhan tak gaji pun tak apa Rupanya simpanan itu Semakin besar, semakin besar Semakin ditambah, semakin dilebihkan ya, Karena semakin suka dia belikan istana, dia belikan tanah seluas-luasnya, dia berikan kambing sebanyak, dia berikan kerbau sebanyak-banyaknya. Akhir dia bekerja, dia minta, bolehkah saya minta apa yang menjadi gaji saya? Karena saya nak balik, mak saya sakit. Kalau boleh saya nak izin untuk berhenti bekerja, sudah waktunya saya mengabdi. Jika memang masih diberi, ya, gaji itu alhamdulillah kalau tak pun cukuplah saya untuk berbekal balik dipanggil ini tanah ratus-ratus ek ribu-ribu ekar itu istana itu kerbau itu kambing itu milikmu mana boleh gaji saya karena kau tak ambil ya. aku jadikan modal untuk kerja aku simpankan untuk modal ini untuk itu orang bijak wali itu orang dewasa ampunilah engkau ya Allah dapat Allah serta apa yang dimiliki ya tak macam anak kecil kan nah oleh-oleh dari orang tua orang tuanya dibuang wa takhayyalu surata ismi maktubatan Fitakhayulihim takhayyulihim dan yang mengandalkan gambar lafaz nama Allah ini tertulis di khayalnya dadin nur launuhu kaluni dhabil khamisil khali au launul fiddatin naqiyah Kibat tulisan emas untuk mudah mengingatnya atau tulisan perak putih anil qadurati wal wasli thubutihi bi qulubihim agar ya, sabit di dalam hatinya فإذا عزموا فإذا عزموا على ذكر هذا الاسم وصبروا واستقاموا عليه انطبع هذا الاسم في قلوبهم jika dia terus menerus azam untuk mengingat nama ini dan bersabar hari-hari ditengok, diingat, ditengok, diingat, ditengok, diingat, di... sampai dia melihat keajaiban. Keajaiban bukan keajaiban sesuatu. Ada ingat yang dia tidak perlu upayakan. Ingat datang hadir. Ya. Mengalir seperti air deras atau seperti angin atau seperti pancaran cahaya yang tak boleh diharap. Tumbuh begitu ingat, itu ajaib. Ya. Pertama sekali orang mendapatkan ini, dia tak akan dapat membendung kegembiraannya. Dia akan menangis dan tak berhenti. Air matanya pun tak dapat ditahannya membendung. Jika dia melihat sesuatu kejadian, dia diberi paham oleh Allah bahwa itu adalah Allah. Artinya, kehendak Allah, hikmah yang Allah berikan dan dia kenal itu semuanya baik. Dia menangis lagi, menangis lagi, menangis lagi, menangis lagi, sehingga kemudian dia menjadi jiwanya, hidupnya seperti itu. Wartahalat anhumul ghaflatu hilang kembali pergi kata yakunal ismu zalian fi uruqihim mamjuzan bi arwaqihim sehingga nama Allah itu mengalir di urat mereka dan bercampur di dalam ruh mereka wa yaqulul madhkuru tujahahum ya, yang diingat itulah tujuan orientasi art yang apa arah yang dituju oleh mereka bukan lafal Allahnya tapi yang layak la yaquluna idza ghafalan nas mereka tidak lupa ketika orang-orang lupa kepada Allah wa indaha yatahaqqaqu bi maqamil ihsan yatahaqqaquna di kaumil ihsan pada saat itulah mereka merealisasikan merasakan sendiri makom ihsan itu yang diisyaratkan oleh Nabi dengan perkataannya al ihsanu anta'budallah ka'annaka tarahu ihsan adalah semua hidup hidupnya ibadah karena dia menyaksikan semuanya Allah ihsan itu apa ibadah anta'budallah tidur ibadah, makan ibadah, diam ibadah, semua ibadah. Kadzikru inda subiyati huwa min ahamil arkani fil usul. Zikir seperti ini menurut orang sufi adalah rukun dan asas yang paling penting. Wa min aslil usul dan ini adalah usulnya usul, dasarnya dasar. wa aqwal asalib fi manhajihimil amali dan uslub yang paling kuat di dalam kaidah praktikal mereka orang sufi fikir itu. Para salik Allah yang berkat zikir seorang salik tidak boleh meninggalkan fikir. Fa hukum umdatul toruk torik itu adalah tiap tarikat. Wa akbar minas salatik dan fikir itu lebih besar dari sholat. Karena sholat untuk zikir sebetulnya. Aqimis sholat dari zikri. Wa asra' bil fathi min sa'iril ibadah. Dan zikir itu lebih cepat mendapatkan utuh dari ibadah-ibadah yang lain. Bahwa huwa kattairil mujid ila hadratil qurbi. Dia seperti burung yang terbang lurus keribaan Allah. Jadi dulu Qair benar. Ini saya mengutip dari kitab Imam Syarani, Ya. Sebetulnya kalau kita maksudkan sekarang Qair ini adalah Thailand, apa? Eh, pesawat ya, pesawat. علي أبو القاف رحمه الله تعالى الذكر ركن خبير بطريق الله تعالى Syekh Abu Ali berkata zikir ada rukun yang kuat di dalam tarekat kepada Allah bahwa al-umdatu fi hadza tariq umdah wa la yasil ahadun ila Allah ta'ala illa bi dawami zikir tidak sampai siapapun kepada Allah melainkan dengan dawam zikir wa inna kana dzikrullah akbar as salat Qala Syekh Abu Hasan Syazili rahimahullah taala. Ada ada berzikir Allah itu lebih besar daripada salat. Sidna Abu Hasan Syazili berkata, "Li'anna salata wa in kanat 'azimatan faqad la tasus bi ba'dil awqat." Salat meskipun agung tapi tidak boleh pada beberapa waktu di khilaf zikir wa innahu mustadamun bi umumil halat. Berbeda zikir, zikir boleh terus-menerus pada setiap semua keadaan. Boleh kita dalam hamam pun kalau ingat saja boleh. Yang dilarang di hamam adalah menuturkan kata-kata, menyebut kata-kata mulia di tempat yang kotor. Tapi ruh alam lain jika dia ingat. Bahkan seorang Al Imam Ibn Taimiyah, ya, Al Imam Ibn Taimiyah menyebut tokoh ulama sufi. Ya. Al Imam Ibn Taimiyah tidak mau terputusnya kepada ilmu dan kepada mengingat Allah ketika dia dalam toilet disuruh muridnya membaca Al-Quran dari luar sana agar dia mendengar kita baca majalah pula dalam apa dalam toilet ya. jadi tidak terputus tidak ada tempat yang tidak dibolehkan pikir dimanapun bukan di dalam toilet itu Allah dan itu tidak boleh ya zikir dan zikir tidak ada waktu sholat kan kita mau kuda ya. sholat sholat sholat sholat sunnah sholat ini tapi zikir semua boleh itu di ab, amat apanya abdolnya di situ besarnya di situ wa ajma'a suyuh ala anna al-fatah bil lail aqrab minhu bin nahar dan seorang dan ulama masyaikh bersepakat bahwa kukuh di malam hari lebih mudah, lebih mungkin, lebih hampir daripada siang. Wa kullu man lam yadhkurillah ta'ala min ghurubi syamsi ila sabah di majlis wahid hikmah ada waktu salat. Fala yaji minhu bi hadzal tariq. Maka barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah mulai surut matahari sehingga subuh dalam satu majlis pun Selain waktu sholat, jangan dihitung waktu sholat. Maka jangan masuk ke tarikat. Orang dulu dan masuk mereka dia perbaiki ilmunya, dia perbaiki ibadahnya, dia perbaiki akidahnya. Ya. Agar cepat dekat kepada Allah ketika dia mulai melakukan tazkiyah Sekarang baru hanya satu hari dengar tasawuf terus kagum, nah masuk mereka pula. Nafsu. Mengajilah banyak-banyak Seorang gurunya pun takut muridnya lari. Hari ini ada esok takut tak ada, cepat-cepat dibagi diikat. Semua dengan izin Allah. Sudah sampai pun semua dengan izin Allah. Waqala Syekhuna Yusuf Riqul Bahur Al-Hasani Saya mengutip ketika Dulu masa di Mesir Di majlis beliau Beliau berkata, "Ya murid, man lam yahsul lahu min dzikri halun qawi wa hudurun ma Allah taala falaysa lahu illa qatul majlis." Wahai murid, jika tidak terjadi pada padanya dari zikir ini hal yang qawi, hal itu keadaan jiwa yang kuat. Ingat maksudnya. Dan hadir bersama Allah maka tidak ada jalan lain melainkan berhenti dari tadi. jangan buang-buang masa. Jangan uh, menipu dirimu. Jika kamu hadir di majlis zikir, kamu tak ingat Allah keluar dari tarekat ini. Lebih baik kamu mengaji dulu zikir pahala yang banyak mudah-mudahan akhirnya kau layak masuk tarekat. Itu tarbiyah yang sebenar sebenarnya. Sekarang yang terjadi tarekat itu hanya untuk mendapatkan kabar riwayat. Ya, paling kurang dia berada tergolong dari golongan ini. Ini kabar namanya bukan dia. Ya, saya terjadi pun mudah-mudahan saya menjadi golongannya dari dari <clears throat> dari keadaan ini, keinginan ini akhirnya menjadi ini seolah-olah iklan tidak Tarikat punya etika yang eh, apa yang tinggi seorang murabi mursyid yang betul dia tak cari tidak menganjurkan Anda bersahabat saja dengan beberapa ulama. Mungkin itu lebih mudah, lebih cepat untuk mendapatkan pengalaman. Tapi dengan syarat jujur, Anda ingin perbaiki diri. Dia mengaji kepada 10 ulama, dia mengambil yang baik-baik dan lupakan yang buruknya. Begitu caranya. jika memang kita tidak menemukan seorang mursyid yang betul-betul cukup satu tidak tidak perlu lagi yang lain ada pada dirinya semua kalau tak ada kita kena banyak karena orang mengaji sekarang pun orang mengaji ilmu bukan untuk mendapatkan takar kepada Allah bukan untuk menuju kepada Allah bukan sehingga sepatutnya dia mendapatkan dari guru itu apa-apa yang ada di dalam jiwanya selain yang ada di dalam akalnya tapi tidak mendapatkan kecuali ilmu lagi kalau dia misalnya dari jamaah itu maka ilmu yang didapatkannya semua untuk ditundukkan khidmat kepada kepentingan jamaah itu kalau itu dia pun pengaruh partai itu pun ilmu yang dikajinya di mana-mana negeri Quran hadis yang dihafalkannya untuk menjadi melayani kepentingan parti itu ini masalah pula. jika mereka terbiasa. tadi itu istirahat di dalam tasawuf. Kita nah, ingat bahwa tasawuf itu ada dua ya istilah torekot dan hakikat. Kita kita pernah baca dulu adalah muamalah istilahnya ini muka syafa. Torekot itu muamalah atau ada istilah lain asair ilallah atau asuluk. Ini asair ilah. ini al-usul suluk usul asair ilallah asair fillah muamalah itu tariqah hakimah ada lawan-lawannya ulama memberikan istilah itu yang pasti tasawuf itu ada dua makna atau ada lagi yang mengatakan ini bidaya permulaan berarti ini nihaya ini ahli bidaya ini ahli nihaya di sini ada panduan yang buku-bukunya ulama menulis tentang zikir bagaimana tentang zuhud tentang sabar tentang syukur makomah al ahwal tentang ridho, tentang mujahadah, tentang melawan nafsu dengan sholat, dengan puasa, dengan macam-macam ini nampak syar'i. Buku di abad pertama, kedua, ketiga, keempat berbicara kitab tasawuf banyaknya sekitar ini. Tidak tertulis tentang apa yang telah mereka capai di akhir perjalanan mereka itu hari itu kecuali mulai abad 6, 7, delapan. Nah. maka saudara kita ada yang menyangka ini tak betul, ini yang betul. Mereka tidak mengetahui kronologis tasawuf. Sebetulnya apa yang ada di sini pun adalah ucapan-ucapan ulama di abad ini yang tidak ditulis tetapi terus diriwayatkan di majelis-majelis tarbiyah sufia karena mereka silsilahnya bersambung. Nah sementara ulama mengaji di luar silsilah itu dari tulisan, dari buku, dari kertas. Ya, dan kajiannya pun kajian apa? Eh, pustaka. Kajian apa istilahnya? Ya. Pustaka. kajian Pustaka kajiannya librari, kajiannya kitab-kitab bukan? Dia mengamalkan. Jadi diputuskan tidak ada Itu ada tertulis dalam buku mereka istilah hak yang berkaitan dengan hakikat dan ahli nihayah ini. Nah, mereka menulis ada istilahnya martabat sujud, Muhammadi, Fana, Bapo, istilah, Mahau, Sakron. Banyak istilah itu. Ini semuanya istilah yang kebanyakannya dari simbol-simbol, rumus-rumus. Maka ini jangan jika orang bicara ini mesti mereka menunjukkan dalilnya yang di sini. Korelasinya, hubungannya, koneksinya. Jangan dibiarkan terputus nanti orang pun pening apa itu Nur Muhammad Kita pernah berbicara bahwa orang bahwa apa? Uh, yang cerita tentang Nabi, cerita akhlak. kita dan manusia dan alam ini adalah makhluk apa yang diciptakan. Kenapa manusia dan alam semesta? Karena manusia dianggap mikrokosmik, alam semesta yang dalam ukuran kecil. Ke nah, alam ini adalah manusia dalam ukuran besar. limpahan cahaya dengan menyusun teori akal satu, akal dua, akal tiga, akal seperti yang dikatakan oleh Ustadzul Kabir Al Farabi sampai akal tujuh, akal sepuluh itu teori filsafat dan itu dikaji terus oleh orang Barat dalam mereka punya fakulti Islam ya, bangga dengan ilmu itu dan fakulti Islam di mana-mana di Arab atau di Al Azhar atau mungkin di sini di UKM di UAE eh, di mana di dalam bidang akidah filsafat bincang tentang filsafat dan bincang tentang teori tajaliyah. Ini tajaliyah teori sufi. Bukan dari hasil nalar akal, tetapi harus dari hasil limpahan Allah ke dalam hatinya. Futuh, subur. Ilmu ini telah dibuat teorinya. Ini warisan ini khazanah Islam. Ya. Paling kurang kalau dia seorang pengkaji, bacalah. Nah ini tak betul nama. Ya. Lagi ulama Nusantara, ulama kita sampai sudah pun menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Saya baca, saya nak coba membaca tulisan ulama Nusantara Melayu tentang hakikat Jangankan tentang hakikat, tentang sholat saja saya tak paham. Ilmu ini akan dihakimi olehnya kepadanya, penting. Olehnya akan dia kepadanya. Di mana? Lagi kita hakikat, tetapi mungkin bahasa orang kita dulu ya komunikasinya lambat jadi seperti itu. Ya. Tapi mereka sudah menuliskan hakikat itu khazanah Islam. Orang orientalis, eh, orang-orang filsafat berani mengkaji warisan ini. Tiba-tiba ada ulama kita kecil-kecil yang tidak betul alam Yang saya tidak nak memberi komentar. Ya. ya, buang-buang masa. Maka Nur Muhammad di bagian daripada teori itu. Kalau nggak bicara nur ya, adalah akhlak, nur adalah syariat. Nur adalah hakikat. Kita perlu nur itu. Orang sufi menyebut Muhammad karena dia tak mengaku punya dia. Karena kita semua disuruh macam Nabi Muhammad. Bahkan mereka jika punya Coba kita jika kita melakukan ibadah syariat sudah betul-betul mirip seperti Nabi itu ada apa? Ada satu kebahagiaan sendiri. Itu itu saja sudah boleh menghadirkan Nabi ke dalam hidup kita. Ya, mengingat bagaimana kalau akhlak Muhammad dan jadi karakter kita. Keagungan Nabi itu telah mengisi ruang jiwanya, ruang pikirannya, bahkan ruang hidupnya. Maka kalau boleh dia mengaku ada Muhammad, maka dinamakan yang nur Muhammad gila dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sifat yang Nabi punya asalnya itu kita disuruh meniru kan berarti asalnya ya kita dapat bagaimana tak gembira maka dikatakan Nur Muhammad itu karena Nabi adalah aslul asya Nabi itu adalah asalnya segala sesuatu. Sesuatu ini yang dimaksud nur. Maka nur Muhammad. Sudah, saya tak tahu mereka jangan pernah disisa. sebetulnya apa yang mereka pahami nur Muhammad itu apa? Oke, kalau ditanya, ya, apa hakikat Quran Sekarang wujud kita adalah jelmaan sifat wujud Allah. Dan wujud itu nur. Ini kita saya pernah mengutarakan ini center ya. Center. Lalu kita senterkan ke dinding, maka eh, timbul cahaya itu bulat kan? Ya, kan itu tebal, tidak harus macam yang cahaya yang keluar di sini ya tak tanam halus tapi sampai di sana tebal nampak ini kita cahaya tebal ada rokiqah rokiqah ini adalah eh, garis-garis e, cahaya yang mengantar munculnya cahaya di sana ini rokiqah orang sufi menyebutnya ini rokiqah Muhammadiyah kenapa karena ini cahaya semua melalui Muhammad. Kita tak boleh tak macam Muhammad, tak boleh. Semuanya lahir dan batin. Hidup dalam rumah tangga, hidup di luar, hidup pimpinan, hidup petani, hidup semua mesti. Nah, kalau kita kita yang di sana Nur yang tebal di sana itu adalah mendapatkan semua garis-garis cahaya ini maknanya, maknanya sempurna tidak ada hijab tidak ada halangan tidak ada maknanya sempurna dia tidak ngaku apa dia majnun Muhammad itu orang sufi kenapa sampai saudaranya saudaranya Ketakutan orang sufi itu nyembah Muhammad seperti Bani Israel menyembah Nabi Isa. Ketawa orang sufi ditanya. Muhammad itu cuma jenama. Hakikatnya adalah nur ilahi. Jadi nur Muhammad di syariat dan hakikat. Selesai. Amal dan akhlak. Saya tahu apa Muhammad yang dia paham. Dan kalau ada pemahaman Nur Muhammad SAW itu saya tak, saya tak pernah saya nak yang ambil yang ini aja lah yang merasa saja. Yang merasa jelas. Kalau misalnya ya kalau akhlak atau tak kaya ya sudahlah. Antum memang tak mengkaji, tak apa, jangan campur kepada kami yang mengaji. Ya misal, tak payahlah kalau memang itu hakikat adalah pakailah istilah Al-Quran ala Ya. Itu sebab ada ulama mengatakan orang jika ilmunya luas, dia akan melihat kebenaran dari kesalahan lawan. Salah pun dia lihat kebenarannya dari kesal dari kesalahan lawan. Itu kalau dia ilmunya luas. Lagi kalau dia marifat, langsung dia tak nampak kebenaran, eh kesalahan semuanya benar dari ya Allah setan pun benar benar-benar setan Bagaimana anak merasa tenang dan mengelakkan diri dari mabuk kalau mabuk cinta kepada seseorang? Oh, oh. Jika dia jujur, ya, dia akan kecewa karena selain Allah tidak ada. Sedangkan Cinta yang kita berikan mesti kepada yang ada. Jika seseorang jujur cinta kepada siapapun dan apapun, jika jujur berarti dia akan bertemu dengan Allah. Ya, tapi jika tidak jujur itu hawa nafsu itu lain perkara ya. Itu hawa nafsu. Jadi bukan cinta pun itu hawa. Ya. Dia tidak perlu nafsu dia anak disayang, dia anak, nah ini sakit, segera nikah. Tapi kalau memang cinta, yang dia ditanya kenapa, saya tak tahu kenapa saya mencintainya. Nah, ini tanda bahwa dia akan sampai kepada kekasih yang sebenarnya. Tidak ada cinta melainkan kepada Allah, tak, tak ada. Karena yang lain tak ada. Itu sebab ada beberapa kisah wali awalnya dia cinta kepada wanita majnun kepada wanita sehingga dia kecewa. Kemudian ya, pada Allah Allah bawa cintanya Cinta itu membawa kepada Allah Dan akhirnya tersambut cinta mereka dalam sihir-sihir mereka ya mereka mengatakan jujurlah dalam cinta karena Allah berkata silahkan kau coba yang lain kau akan kecewa dan kau akan kembali kepada karena tidak ada selain aku maka jika orang sudah cintanya kepada Allah baru kemudian dia menoleh kembali kepada makhluknya dia cintai kenapa karena itu adalah suratul Dia adalah gambar Allah, makhluk Allah, kehendak Allah yang hikmah Allah, rahmat Allah Allah Kalaupun dia pergi, dia tetap bersama Allah Tapi kalau tidak bersama Allah, dia pergi mati, menangis Wallahualam ことはまずお願いします。